айланууда дөңгөлөктөрдүн бардык чекити бирдей сызыктуу ылдамдыкта айланууда ошол эле учурда бурчтук ылдамдыктары ар башка экенин көрүп турабыз айлануу кыймылында туруктуу сызыктуу ылдамдыкта дөңгөлөктөрдүн радиусу аз болсо ошончолук бурчтук ылдамдык көп